andavamo da 15 a 28 anni. Un ragazzo di Fiume si chiamava Francia, aveva 15 anni, non aveva compiuto 15 anni. Un altro di, di, di Capita Guastale, c'è ancora, ne aveva 17. Gli altri, io avevo 20 anni, pochi poi, 21 anni. Gli altri circa lì, insomma, 20, 22, 23. Ce n'era uno di 28 anni che che eh, lui aveva era sposato con un bambino di un anno e avevano arrestato sua moglie e l'hanno torturata e violentata. Eh? E qui si può capire anche i fatti del dopoguerra, questo è il problema. Tutte le barbarie che hanno fatto i tedeschi i fascisti, qualcuno si è vendicato. Io non sono mai stato d'accordo di fare delle, delle rappresaglie del genere, anche da parte nostra, finita la guerra, finito tutto e, chiudiamo la partita. Però mettiamoci nei panni anche di, di questi partigiani o anche civili eh, che hanno subito queste angherie. Fai fatica dopo, nel momento ci incontri il carnefice, il carnefice a faccia una carezza. Perciò, prima di parlare del dopoguerra, dobbiamo capire cos'è successo durante la guerra e queste barbarie che, per esempio, ci hanno, ci hanno guastato anche noi, questo è il problema. Cioè questo, questi eccidi, queste violenze, eccetera, eh, anche per noi è stata una cosa tremenda, insomma. Io però, che ero un'associazione cattolica, eh, ero sempre, sempre per, la, diciamo, per il, il, perdono e tutte queste cose, eh, è stata dura anche per me.